كان أحد الدعاة المعروفين في زماننا قد اتخذ آه، ببغاء في بيته وعودها على قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكانت الببغاء تكرر هذه الكلمة وتذكر بها أهل البيت في كل الأوقات وفي يوم من الأيام دخل قط جائع فاعتدى على الببغاء فسمع الشيخ صوت, صوت الببغاء وهي تصرخ بصراخها الأول المعتاد فجاء فوجدها تموت وقد أكلها هذا الهر فبكى الشيخ بكاء شديدا فجاء طلابه فقالوا وما يبكيك من أجل هذه الببغاء تبكين أتيك بخير منها وأضعافها قال لا يبكيني فقد الببغاء وإنما أخاف أن أكون مثلها أقول لا إله إلا الله بلساني في وقت الرخاء فإذا جاء وقت الموت لم أتذكرها لا إله إلا الله فالببغاء كانت تقول لا إله إلا الله لكن لا تعرف الله ولا تفهم معنى ما تقول وكانت تتعود على ذلك محاكاة ومجرد تسجيل كأنه مسجل فيها ولذلك لم تتذكر هذا عند الموت وعند الفزع وعند الشدة لم تقل لا إله إلا الله وإنما رجعت إلى صراخها الذي كانت تقول بطبعها لا إله إلا الله